Saluton al vi ciui, cae bon re alla videoserio Cronvirus Tempe Vivi. Mi volas peti vin uh, interagi con mi. Do, mi sias calc foie iom hazarde che la videoserio placas al vi, cae mi gioias. Uh, eh, Protio, Sed se vi havas iun ein eh, commenton, remarkon, eh, vi povas kontakti min, vi povas uh, skribi min, kai mi citos vin, kai respondos publike, cu la commento, remarko, uh, estus uh, interesa al ciui, kai mi pensas ke multai el uh, miai konatoi estas eh, inteligentaj kaj bon homoj do kiel ne ni profito je tio do jen cio por eh, rekomenci do estas fruma matene, preskaŭ oni audas nur eh, la birdoin kaj ja kion diri duon namasteon al viciui kaj gis morgau Thank you.